两倍，馄饨，娃娃，三倍，麻油啊，两倍。 四倍八万，二条，六倍，龙卷一点红，十倍两倍，一四倍八万，六倍两倍。 两倍，红叶；三倍，红叶；两倍。 两倍，三倍，五倍，五条，二条，两倍，三倍。 对。 五条，两倍，二点三倍。 预备。 四倍，两倍，红中，二条，四倍，八万，六倍，五条，十倍，两倍。 两倍。 狼狈。 四倍，二条，六倍，娃娃，十倍，两倍。 中，两倍，东岳五条，两倍，白马，两倍，东岳一点红，三倍，蛤蟆，五倍。 的二条，两倍。红砖，两倍。八万。二条。三倍。二条，两倍。白板，三倍。 两倍，白板。二条。三倍。白板。两倍。八万。两倍。三倍。二条。两倍。 变奏两倍，中原一点红，两倍。 三倍。 两倍。